Godwin Emefiele. Uwa uba tsabar da aka shekara da shekaru ba a amfani da ita har da bankunan da suka biya customers da tsaba yau din nan. Idan ba ku manta ba kuma Supreme Court wato kotun koli ta ba wa federal government gwamnatin tarayya umarni da cewa a ci gaba da karɓar tsofin kuɗaɗe har sai an yanke shawarar ƙarshe. To a nan abin ya fara ba da ma'ana domin kotun ta ba wa federal government umarni ne ba CBN ta ba wa umarni ba. idan ba ku manta ba har babban loyan Najeriya wato malami ya fito yake cewa Supreme Court wannan kotun kolin ba su da hurumin da za su dakatar da CBN domin aiwata wannan dokar. Wanda daga baya kuma da shi da Bawa Buhari suka fito suka yi baya? Mutane da yawa fa sun ce Bawa Buhari da shi da malami da CBN gwamna haduwa suke suke waɗannan gwamnonin wayo. domin kuwa a fili sun fito sun nuna cewa sun bi dokar kotu kuma ba su saba doka ba inda a ce ba su bi umarnin kotu ba to za hukunci zai hau kansu amma sun bi umarnin kotu amma kuma tunda ba CBN aka ba umarnin ba kun ga CBN su ci gaba da aiwatar da abin to dai a takaice idan kana da kuɗi yau yana nufin yayi expire ba amma ba za ka iya kasuwanci da shi ba according to CBN ga hanyoyin da kaɗai za ka iya bi wajen kabatar da shi kuma daga sha 15 zuwa 17 ga watan February din nan in aka age wuce haka ba kai ba to kuɗin ka yayi asara na farko sun ƙara yana ta fejin nasu sun ce wannan fa abin ba wai canja ma kuɗi za a yi ba kawai za a sama kuɗin a account ɗinka ne ga hanyoyin da za a bi wajen canja ku tsayar da bidiyon ku karanta Ga shi da sai ka je ka cike wani online form sannan ka je ka saka bankin ka sannan ka BVN number ɗinka sannan dai har zuwa ƙarshe bara kuma mu jira mu ji gobe mai za su ce Allah ya sa mu dace to jama'a assalamu alaikum ina kwanan ku duka to gaskiya ina tare da wani bawan Allah wanda ake masa lakani rafkana amma nan gaba kaɗan zai gaya muku sunansa da bakinsa wannan bawan Allah dai Allah ya masa baiwa irin ta ah, lissafi wato wannan bawa Allah duk wani abin da ka tambaye shi in Allah ya yarda nan da minti ɗaya ba zai ma kai minti ɗaya ba duk yawan lissafi da ka gaya masa wato ya fa wannan ya ma fi calculator abinda kan wannan yake iya ɗauka calculator ma baya iya ɗauka duk tambayan da za ka yi masa shi wannan zai ba da ansa kamar yadda za ku zo ku ji daga baya irin tambayoyi da za mu masa domin mu gwada magana nan da muke faɗa ba da tare da jimawa ba za mu zo mu tambaye shi kuma ku ji daga gare sa daga sunansa da inda yake zama da kuma wani irin challenges yake fama a cikin rayuwa to malam rafkana muna so mu san menene sunanka sunana eh e, yusuf ahmed yusuf ahmed mm. da me kuma ka fi sanin karshe babayo babayo wannan rafkana kuma fa ina ka same ta eh wannan kai a garin nan same ta a garin nan ka same ta eh, To, na ji labarin ka kafin mu haɗu da kai. Eh. An ce kanka ya fi kan ya fi kwakwalwan calculator. Eh. Wato lissafi dai duk abin da aka gaya maka kai kai kana iya bada ansa. To shin haka din gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba? Gaskiya ne saboda har ya ba shi da kyau. To, kai kana makaranta ne? A'a kai. me yasa baka makaranta malamin makarantar sun ce na kure su tu malamai ma sun ce ka kure su kuma sun ce na armin su kuma ka fi karfin su eh to me yasa ka fi karfin su haka Allah mu kai kai haka Allah mu to ka kana da aikin yi ne yanzu a yanzu haka mm kana da mata amma kwanan da za a mu muka tura auren eh amma baka da mata amma kuna kuna samun matan da zan yi ɗin kuma eh amma kana da wani aiki takamaimai da kake yi yanzu a kasuwan ba? eh wani irin sana'a kake a kasuwan hatsi? zuwa ne kawai ka yi musu lissafi a biya ka a nan cikin wani kasuwan sun kenan to kana wani anguwa ne? anguwan daidai filin stadium filin stadium kake a nan cikin garin fasasu? to kamar yadda na yi alkawarta jama'a a baya cewa za mu zo mu yanzu mu gwada shi wannan rafkana kuma nan gaba ma idan kuna so za ku iya ku zo ku samu kuma da kanku masa tambaya me ne sunan ka kace har yanzu kace sunan karab kana kawai ka same shi akan highland akan ne eh. to ni domin mu tabbatar da kirarin jama'a da cewa kai ka iya lissafi sosai eh. to yanzu idan an ce mutum yana iya kashe naira bakwai bakwai a shekara nawa naira bakwai bakwai hmm. a cikin wata shida A wata shida. A wata shida nawa ne zai kashe? Dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin. Dubu ɗaya da ɗari da sittin naira mm. bakwai bakwai a wata shida. Kwana ɗari da tamanin wata shida. Kwana ɗari da tamanin a wata shida. Eh. To idan an ce kuma idan an ce kuma mutum mm. yana iya kashe naira ɗari hudu da hamsin hamsin. A cikin shekara bakwai. Nawa ya kamata ya kashe? a shekara bakwai din dari dari dari nawa nawa na faɗa dari hudu da hamsin a cikin shekara bakwai miliyan ɗaya da dubu ɗari da saba'in idan mutum zai kashe naira naira takwas takwas kuma fa a cikin shekara hudu a shekara hudu mm. to ka sa abin da ya cinye ban sani ba dubu sha ɗayan ce maka da dari biyar da ashirin ne an mutum kuma zai kashe naira eh, tara tara a cikin shekara shekara goma sha uku shekara goma sha uku mm. yanzu ka sa abin da ya cinye ban sani ba eh? ban san abin da zai ci ba abin da yake in ce maka ba mm. duka abin da yake in ce maka mm. dubu arba'in na ce maka ba mm. da biyu in ce maka da ɗari shida ce maka da tamanin ne. to idan kuma mutum shi yana iya samun naira ɗari biyu da hamsin da shida ɗari biyu da hamsin da shida a kowane rana a cikin shekara hudu nawa ya kamata ya samu ɗari biyu da hamsin da shida a shekara hudu nawa ya kamata ya samu Idan mutum kuma yana samun naira naira goma sha biyu hmm. a cikin shekara goma sha shida. A shekara goma sha shida. Kullum zai samu naira goma sha biyu. Naira goma sha biyu. A cikin shekara goma sha shida nawa ya kamata ya samu. shekara zaka so samun da ya samu eh. dubu casa'in na ce maka da ɗaya ce maka da ɗari takwas na ce maka. A'a to idan mutum yana da miliyan hamsin hmm. yana so ya raba wa mutum ɗari miliyan hamsin yana mm. so ya raba ma mutum ya raba ma mutum ɗari biyu da hamsin eh miliyan hamsin ya raba mutum ɗari biyu da hamsin nawa kowa zai samu kana zo duk wanda ya samu eh ko dubu ɗari biyu ko abinda kowa zai samu kenan hamsin shine miliyan hamsin eh na gama rabawa miliyan hamsin a raba mutum ɗari biyu da hamsin nawa kowa zai samu eh in ce kowa zai samu dubu ɗari biyu in ce maka ah, to yanzu a ce ina da miliyan a ce ina da miliyan ɗari uku eh. a ce mutum yana da miliyan ɗari uku sai kuma to ai ni ban iya ba rafkana eh, a ce mutum yana da miliyan ɗari uku eh. sai kuma yana so ya raba mutum mutum ɗari biyar a mutum ɗari miliyan ɗari uku a raba mutum ɗari biyar nawa kowa zai samu kowa zai samu ɗari shida shida in ce dubu ɗari shida ɗari shida shida ɗari dubu ɗari shida kowa zai samu to wai lissafin naka ɗin ka san me biliyan ne biliyan biliyan dubu ɗaya ne ita ne biliyan ita dubu ɗaya kuma ita ne to yanzu shi wannan biliyan ɗin mm. wannan biliyan ɗin idan an raba ta mutum dubu biyar nawa kowa zai samu biliyan a raba mm. mutum dubu biyar nawa kowa zai samu a mutum dubu biyar eh eh dari biyu dari biyu eh. Eh, biliyan ma mutum ma mutum dari biyar dubu biyar a mutum dubu biyar kace ba eh biliyan a mutum dubu biyar nawa kowa zai eh. samu kowa zai samu miliyan dari biyu ce maka kowa zai samu miliyan dari biyu eh to dubi ni tambayan nawa ma ya yawa ba ga abokin aiki na ko shi ma zai ci gaba tambayan ka ko akwai tambayoyi da zaka iya saki ansa to gaskiya malam rafkana mun gode da bamu dama da ka bamu don mu ji daga gunka in Allah ya yarda za mu eh, eh, yada wannan hira da muka yi da kai mm. mu ga cewa in akwai mutane da suke da dama na ɗauki nauyinka domin kace yanzu baka da wani aikin yi makaranta ma an kore ka a makaranta domin kwakwalwan taka ya fi masu koyar da kai ba su mm-hmm. yarda su shiga da koyar da kai ba sanadiyan haka baka da aiki ma da kake yi kana an ɗauke ka kamar calculator ne kawai a kasuwan hatsi na garin Fataskum domin duk wanda ya sayi buhunansa ka je kana masa lissafi maimakon ya je ya sayi calculator to ma idan ka je ka ɗauki mutane sun maka kana musu lissafi na suna ba kamar nawa abin da suka yi ne kawai kiyasta musu ga abin da za a baka eh. kawai za ka ba su ne kawai mm. kuma za su baka kawai sai karba sai kuma kai tafiyar ka eh. to gaskiya mun gode duk abin da aka baka gode wa Allah gaskiya ne tun mere ne ka me yawan ba ta mishi albarka ba gaskiya ne gaskiya ne amma yanzu kai kana da niyya kai yanzu kana da niyya kana da niyya ka yi ka je makaranta ne in dama ta samu hmm? kana da niyya ka sake ko makaranta ne in dama aka ta samu in ta samu ka zan iya zuwa yi za ka iya zuwa makaranta inda ta samu kanga eh kada ni ya kaje makaranta kuma shi a rayuwa dama da a ce ka koma makaranta me kake so karanta me kake so ka zama abin da nake Allah ya kawai da abin da amma bisa ga baiwar da Allah ya baka yanzu haka mm. a ce ka koma makaranta me kake so ka zama mm? Mm. da abin da Allah ya maka kai ka amince da wannan eh, to jama'a Allah eh, wannan hiranmu da shi wanda ake kuma kana ya zo karshe ya zo karshe yanzu ya rage wa al'umma su ga cewa ya za su iya taimakawa wannan bawan Allah gaskiya mutum ne wanda shi ba shi da hali ba shi da masu taimaka masa sosai amma kuma Allah ya masa albarka na kwakwalwa shi kam ni ka gurin ya kusan fi calculator domin lissafin da ya bayyana a nan ni ina da ilimin digiri amma gaskiya ba zan iya abin da shi yake iya kamata ba sau da haka jama'a muna roko cewa a iya a gai da za su taimaka wannan ba Allah mun gode